Aquí salimos ya. Ah, ya

gue tak gunung mari guys tak gunung guys gunung Krakatau guys oke okay, guys kita akan menyambut guys gunung Krakatau guys Okay. jangan lupa di like dan juga di subscribe guys ya supaya channel ini berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys oke okay, guys tutup ya